2000 amalauean urteko donbaseko gerraren sustraiak dituen gerra honek eta batez ere natok bere eragina zabaltzeko duen logika militaristak, bai eta Rusiak ere bere mugetatik aratago lurraldeen kontrola mantendu nahi izateak, balio beharko liguke gatazkak militarki konpon daitezkela dioen ideia behin betiko baztertzeko. bien bitartean ez dugu euro bat, ez minutu bat ere gastatu negoziatutako soluzio edo akordio bat bilatzen. Ia zinezkoa dela uste baitugu alferrikako gerrako irureun bost egunetan ura irabaztea erresa dela erakutsi izan baligu bezala. Halaber, ez dugu aztu behar gerran informazio askatasuna lausotu eta zentsura mota guztiak areagotu egiten direla. Pablo González kazetaria esaterako urtebete darama epaiketarik gabe preso, espioitza akusazio orokor bat dela eta bestelago bestelako inongo azalpenik gabe. Ez dugu inbasiorik nahi, ez Ukranian, ez Palestinan, ez Zajaran, suetena nahi dugu Yemenen, Etiopian eta gerra dauden leku guzietan. Berrogeita mar leku baino gehiagotan. Armak egiteko eta zuntxitutako ere muak berrera ikitzeko, dirua leku horietarako biztan lehengan inbertitzea nahi dugu. Bitartean, duintasunez hartuko ditugu errefusiatuak, objetoreak, eta desertoreak datozen, lekutik datozela eta datozen guztiak.